Bună ziua și bine ați venit la Albina Online. Iată, suntem într-o zi de 27 februarie și albinele, bineînțeles, eh, ies astfel din eh, stup. dar să știți că nu ies chiar așa fără nicio treabă. Am să vă arăt aici o albinuță are, are un pic și un pic de polen. Dar nu este polen, nu, să nu credeți că aduce polen în zona asta, încă nu a fost chiar așa de cald. O să ne îndreptăm să vedem cam ce aduce albinuța. Iată fiecare iese. Am să vă arăt aici o splendoare de lucru albinele. Ele sunt în lucru, uitați. Lucrează foarte bine. Ce le-am pus aici? Drujdie de bere, făină de soia. Deocamdată o să le pun și un pic de lapte praf cât de cur. Asta este unul. Ce am vrut să spun, în acest tip nu sunt albine dată de aceea este pus nu cumva să puneți pe stup și populați aceste recipiente. <clears throat> Cer scuze de la retratul la cățel, dar e și paznic. Acum ne îndreptăm spre al doilea recipient. Iată, și aici al doilea recipient. Albina foarte bine culege Uite, am mai pus adineaul un pic de drojdie. O să aduc și cât un pic de lapte praf. A, pe aici bine, bine împrăfuită. Iar aici am pus o tavă. Iată ele aici. O să înceapă și aici să care. Tava am pus-o mai adineori fiindcă am văzut aglomerație. Bineînțeles, așa a început activitatea a binelor față de acum 2 ani când am făcut uh, un uh, film asemănător pe 7 martie era doar o singură laudă. Acum sunt o multitudine de albinuțe care au ieșit la curs. Și niște lez, mai multe rez, să spunem așa, stupină în dezvoltare. Iată, mergem și la un uh, urdiniș. Iată, uite aici albinuțele cum uh, vin. Iată, cu, chiar cu polenul, cu înlocuitorul de polen, uitați, a venit la stup și o să-l ducă în stup unde are nevoie cel mai mult de, de acest ingredient. Cantitatea de albine s-a dublat și continuăm la albina online să vedem care este problema cu ele, încă continuă albinuții să pare cole. Și așa o să facem cu ele ce să facem. Continuăm să vedem cum care ele folă. ascultăm zumzetul lor. Uitați aici pe mână ele cu Deixa eu achar um atrasado, né? Para a Bine, acum că v-am uh, arătat niște albinuțe, o să vedeți că treaba merge foarte bine. Și vom continua cu treaba prin sucru. Asta v-am lăsat și nu mai dau.